また先に消すめ今まで何人づりたんだやれやれ信頼だ俺はカーの計画を進めるためにしたくもない作業をしているだけだよ <laughs> どうだかな <laughs> まああんたの不調はその住人の侵食が原因体のパーツを取り替えようが根本的な治療はどのみち不可能だ 命を伸ばすために施した住人の暴走によるいわば不治の病皮肉だな神の綱である次元の計画が実現しなければあんたに明日はないというわけださあ見せてみな一時はどうなるかと思ったら悪運の強いじいさんだなんだ出た いきなりなだおいあらかじめ飲んだ薬による火事状態一歩間違いは危なかったがここに入るためにリスクを動かした甲斐はあったようだな 誰でるな

なんだ今度はあんたか次元。あ、マゾン。うちらは確かにフェーズ3に入ったのだな。ビクト休み聞きするつもりはなかったが、廊下を歩いていたら耳に入ってきた。起き上がって大丈夫なのかああ、おかげさまでな。それより、移送手段ならわしに任せてもらえんか。何 わしの飛行船を使えばいい。飛行船だと谷の国での一連の事件において、お前たちガイドは、解決に多大な貢献をした。 残念だったな、アマド。入力された飛行ルートがどうであろうと、わし自身が乗っていなかろうと。外部から干渉してルートを変更する仕組みは最初から組み込まれているのだよ。これで器は船ごとわしの手に。